Good. Ha ha! Hmm. あっ <laughs> Hmm? バリドドバリドよドバリドドバリドドバリドよドバリドドバリドよドバリド ドバリドよドバリド Hmm.

嗯